دقة خام أريد تيثان مضيقسن نغني غام سقسي زي السم عذب نقم أرمي رضا الطرام ثاني تيت خصوصم مريت رم طواجد تتنقن نياضي غنام أن ذم وذا نقصن ياك نغمت ياك نخم شم تداثي نقن طواثي نقن تمسي يا رقن ذوري حذقن ذوري ذعقن تارد خفيث نذاي أقن أقن أصغض سسم بلع قحي ورندي تاسني وصغضي أستيني ذصغضي يجي شمد نخزج الجديد أسا أضاز صغذي رميزان التمغر وتزران الغياس تراغي الزيم غام ترخشم خام غام ما يميذا نخقصد رميد نلور ما يميذا نخثيزمث رمي يور جعراسن تجوجذ أذان خسران